Ha sido una jornada muy propera. Em, pese a que no conocían molta gente que del territorio, personalmente no conocían. permès aquesta jornada parlar-hi de punts en comú que tenim, tot i que els col·lectius són diferents, els projectes són diferents, els espais, els territoris, però és interessant eh, aquesta eh, empenda que tenim tots, aquestes ganes que posem per continuar innovant sota aquestes dues columnes molt importants que es creuen entre si mateixes, que són la innovació social i l'àmbit digital. No? Ha sigut una jornada molt interessant, realment eh, m'he donat compte de que, de que hi ha molts més vincles possibles a través de l'oficina, hi ha molts materials, hi ha molts recursos i amb els propis companys sempre s'aprèn de les bones experiències dels altres i, i a través de les experiències és com anem trobant eh, millors respostes per la ciutadania en l'àmbit TIC. Per tant, m'he quedat amb molt bon sabor de boca. La idea amb la que em quedo de la jornada d'avui és que és un punt a part de la xarxa Puntic, un punt a part i un punt d'inici eh, d'una nova generació de, de Puntics amb nous serveis, amb nous projectes i noves dinàmiques. Ens agradaria que en les properes jornades la gent, les dinamitzadors i dinamitzadores del territori participen perquè és una reivindicació, és una que hem demanat fa molts anys i volem, volem que, que, estiguin, que estiguin tots aquí perquè la veu de tots es pugui escoltar i perquè es pugui generar sinèrcies.